Maman Nelka namoni olambeli biso plat ya ngayi ngayi batie muamba ye batie poisson namonaka batu ebele bakoma na système oh ngayi ngayi penza ezalaka bien te pona ba papa mais yy namoni olambi ngayi ngayi sikoyo eza mabe te ndenge olambi yango bongo pona ba papa? Euh pona ba papa eya mabe te mais nalambi yango donc eza nde elambeleli. nde yango esalaka difference donc soki moto olambi yango bien te olandi banorme na yango bien te nde yango ekozaka badommage mpe bapapa mais sinon soki olambi yango bien na façon nga nalambeli eza na problème te papa oli yango sans inconvénient mbote na bandeko nyonso oyo bolingaka kolanda émission na biso ya makusa ya bana mboka boza tellement ebele euh, partout na monde entier bokolingaka chaîne na bino ya Cathy kapesa television nayebi boza tellement ebele euh, lelo toye lisusu awa epai ya mama anelka mama anelka alobi azolambela biso euh, ngai ngai batya poisson na mwamba euh, abili bakolambela biso bongo donc fo tolanda ye bandeko kaka nde nalobaka bozwa papier na bik bolanda na ngai na bino tolanda tomona nde ndeko azolamba bato ebele kolamba echappa bango babosana bosana ntango bomona baémission ya ya chaîne na biso ya katika pesa mpo bolandaka mpo baerreur mosusu bosalaka to baka mosusu boyebaka te bolandaka afin que bokubisa esu makambo na bino ya kolamba lelo toyela epa mama nelka asala biso ngai ngai batya mwamba na poisson ndenge abomaka maître gelor lusamba arobase nde epa tosala yango lisusu lelo donc euh, biso mpe tolia biloko ya maître arobase aliaka à suivre Alors totokisaka yango po ngayi esila alors lea papa kolia yango ekoma kaka lokola legume normal po papa olia yango e cause ye desavantage te donc c'est un peu ça esenga kosokola yango bien kolongola salite et puis totia na nzungu po eleka na etape ya kokokisa yango oignon, ail, ndembi, feuille, celerie, poivron, muscade nde yango na oleka ntuka kokalinga kokalinga yango pour que la sauce ezala afermi ezala mpe kilo donc c'est un peu ça oleka na etape wana vraiment ozokalinga yango juste pour que sauce ezala plus kilola nde natie huile na ngai nasali ke ebela makasi te pour que gu wana euh, huile azala kaka dore quoi pour que to maintenir soupe na biso emeka ezala un peu kilo na préférara kokalinga mpe mwamba mpo bamisusu batiaka mobesu soki otie mobesu tara ngai ngai na poisson ezala eloko moko oyo ezwaka temps vraiment vraiment te na moto alors so otie mobesu nguba abimaka mpe plus na gout ya mobesu abelaka vraiment bien te donc en tout ça yango nalingaka tokalingi mpe nguba na biso mwamba na biso directement omona que akobela bien ebu ya mobesu ezala te oleka par kokalinga nguba na biso baparokani na mwa mbala mosusu oyo deya natiaki na mai pour que epanzana parce que yango ezalaka makasi ekede okalinga yango boye donc ezalaka bien ebelaka bien après étape ya ya kokalinga mwamba tokoleka sikoyo na etape ya kokalinga mpe ngaingai toleki na etape ya kotia sikoyo ngaingai donc tokalinga mpe ngaingai na biso oyo totutaki deja parce que totutaki yango mpo elemba mpo bato mosusu bakokaka te ke ngaingai eza boye eza makasa etout donc mpo elemba mpo ebalana bien na sauce e tokosala tokokalinga yango mpe mpo ke ezalaka na gout euh, différente quoi pe nde tokalingaka boye esalaka que ngai pe ezala kaka te donc ezala mpenza te mpo esala bapapa mabe te to bato bazalaka allergique euh, du genre babelaka barhumatisme donc du genre bazala baproblème ya mikwa mingi babanga kolia ngai ngai parce que bamonaka ke non ngai nango esalaka que euh, ebakisa bango soit douleur et tout mais ntango tosalaka boye meme moto aza na problème o rhumatisme oni olia ngai ngai Sans problème, mutu aza na problème estomac. Alia ngai ngai sans problème. Donc c'est un peu ça. Euh, après avoir kokalinga baepice na biso na mwamba na biso na ngaingai na biso oleka na otyango mai pour que e, ezika te temataka mwamba biloko mwamba mingi ezalaka ezikaka alors totya mai mokie juste pour que ebalana et tout ensemble sauce tout ebalana epuis nde tokoleka sur etape ya koya kotia poisson na biso tosantusa asko toleki etape ya kotia poisson na biso kotia poisson na biso oke te lela evanda ebalana na kati elabama na kati ya langi na biso totie poisson na biso heure oyo parce que euh, aza ja ya kokalinga Et puis sauce na biso deja ebalani esangani na ngaingai na mwamba na epice et puis operation suka eza nde ya kotya poisson na biso totie poisson na biso tozela yango quelques minutes na koajuste mwa mungwa mokie kaka parce que na baepice deja natiaki nanga mungwa baepice natiaki mungwa na poisson azalaki tya na mungwa mpe koajoute juste mokie kaka pour que nyonso ekoka ezala net net Ah oui, service traiteur international avec Cathy Kapesa Aigle.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 Ndeko oyoki nde maman Nelka alobi hein abi alambaka mingi mingi pe po asunga ba ndeko oyo baza na ba difficultes ya kolamba maman Nelka namoni olambeli biso plein ya ngayi ngayi batie muamba ye batie poisson namonaka batu ebele bakoma na système oyo ngayi ngayi penza ezalaka bien te pona ba papa mais namoni olambi ngayi ngayi sikoyo eza mabe te ndenge olambi yango bongo pona ba papa euh pona ba papa eya mabe te mais nalambi yango donc eza nde elambeleli nde yango esalaka difference donc soki moto olambi yango bien te olandi banorme na yango bien te nde yango ekozaka badommage mpe bapapa mais sinon soki olambi yango bien na façon nga nalambeli eza na problème te papa oli yango sans inconvénient donc euh, si je comprends bien ben eza façon ya elambeli elambeli na yo sikoyo ndenge nini expliquer biso nano osala yango nde parce que namonaki liboso o oh, Osokoli après avoir kosokola otokisi yango ozui mayi wana mayi ya salite mayi wana ya osopi otuti sikoyo po est ce que batu nionso basala ba etape wana nionso oyo osali wana ya kotokisa ya kotuta ya kosopa mayi surtout bon yango wana nde erreur batu mingi basalaka parce que bato mosusu basalaka système wana te ke atokisi asopi mai apase atuti non mingi bazalaka misusu kutu batiaka mibesu Kande nganga eza bongo ya mobesu ndenge a sokolaki atie mbamo na nzungu atie ba biloko alors biso soki to tokisaka yango eza pona ko silisa nanu pe ngayi wana donc ngayi wana esi osilisi puissance nango po etoki dja tangu to sopi mayi wana to tie mayi mosusu to sokoli yango to silisi nanu ngayi et puis tangu to tuti yango a lembi lisusu pete donc wana eko zala problème te ata papa alie yango problème moko ozala nango te euh, mama christelle yebondo nayebandi ozolanda mpo otunaki to makambo ya ngai ngai christelle yebondo oyoki nde bayoki mpo papa li yango ilfo osalaka en sorte que euh, otuti yango osopi mai wana nde yango esalaka ke ezala ngai te hein je pense eh, bandeko bozoyoka nde mama aza koexplike biso a ah, toboyaka biso ngai ngai te oyo oh, mpona bapapa babifo tosokolaka yango tosopaka nde mai soki tozosopa mai donc c'est ça. Ah ok, une fois par semaine. Si je comprends bien, c'est que bateau balambaka ngo en excès, balamba ngo 3 fois, 4 fois. Nde peut-être ebongo eza mabe mpo na ba papa et du fait ka koliaka ngo heure nyonso et yo la meilleure la meilleure des choses omonaki faut lambaka ngo une fois la semaine. Et sikoyo bateau balambaka ngo trop wana c'est que je ne sais pas bien to mabe. Bon, Pour moi nde kaka balobaka eloko nionso tout excès nuit te mais eloko nionso pe eza na excès ata eza ya bien tango ekomaka dejà en excès ekomaka dejà mabe alors na programme na ndaku nde tolambaka biloko c'est pas chaque jour chaque jour nde faut olambela eloko moko tozalaka na ba diversite ya ba gout lelo nakolambela ngai lelo nakolambela bana ngai ngai nambeli papa ngai ngai lobi nalambeli ye legume lobi nalambeli ye pondu donc ça depend yango wana selon na programme na calcul na biso soki ozolamba yango une fois peut-être par semaine eposer na yango problème te Donc ezala bien mais keeli chaque jour chaque jour non meme ba biloko mususu soki ozo landisa yango tous les jours tous les jours ezalaka pe na ba inconvenient oyeka libumu okosala boye voye donc c'est un peu ça. Ba ndeko bozoka nde maman nelka azo explique biso vraiment c'est une explication très claire mutu nionso faut comprendre ba bi tout excès nuit. Toboyi te ngai ngai kolamba mais une fois la semaine esala bien ti kolambela papa heure nionso ngai ngai ngai po olamba na yango bien te olamba yango bien te eh ozwa oka bo sangisi osopi mai te yango okokoma o papa abi ngai ngai ezala mabe te yo nde olambela ke mabe mama bongisi elambeli euh, mama milka namoni yo ti ngai ngai na yo nguba hein euh, est-ce que namoni bato mosusu balambaka ngai ngai sanguba mais yo namoni otie na yo nguba o préfère ngai nguba Ah oui hein eza selon ba gout kaka nde tolobaka que to changeaka ba diversite ya ba gout lelo nako zua ngayi nanga na lambi yango na muamba voyez lobi pe nazui na lambi yango na mosaka lobi kuna na lambi yango pe ya pamba donc eza kaka pona ko change ba gout lelo na sepeli na lamba yango na muamba pona mua gout pe mua saveur ya nguba wana esalaka pe bien. donc ça depend toujours. Babi saveur ya nguba esalaka pe bien. Euh, maman Nelka, quelque part na moni tongo bandi ya ko hein, ozoki ba, ba, ba differentes euh, épices na yo, okalingi yango, eh, na moni bato mosusu bakalinga na bango te. Omoni kaka nde eza na zwi kaka ngangi yana après avoir, après avoir kotuta, ntango otya kaka na atuti atie na nzungu bongo azwi ba épices nyonso atie. Sikoyo na moto atie bongo, na moto okalingi ye, pesa biso na mwa difference ekozala ya nini? Yango balobaka te ya la cuisine professionnelle na cuisine moko moderne ya mayi mayi quoi donc tango tosalaka boye eza po sauce ya kilo voyez eza po sauce ya kilo que sauce ezala kilo pe epesaka gout moko different oyo wana ya kosangisa sangisa eza lokola mutu asali bouillon voyez eh mutu asali bouillon na mutu asali sauce donc eza deux choses differentes tango tosalaka boye meme to servir papa o sentir que donc epesa appetit donc appetissant quoi donc yango esengaka mwasi mpenza une femme ntango ozolamba motema pio osali sauce na yo normal omwa mpe bilona ebima kilo ekobima bien donc eza biloko oyo à la sauce donc c'est un peu ça oyoki nde mama nelka abi abi ya de cuisine professionnelle na ya bamai mai poa donc ye nde Cuisine professionnelle evandi awa en tout cas eh, Francine Bulambu ozoyoka hein? ozoyoka nde tozokendele Francine Mwanga je pense ozo ozokangat hein? Rose Campagne ozomona nde makambo yango ezokende nayebisaki yo makambo ya kolamba oyo makambo ya kolamba oyo nde tozokendela yango oyo eh, Tokende kaka nde maman nelka azokende na biso hein euh maman nelka namoni conseil nini okopesa ba ndeko balambi mususu hein oyo oh, atiaka kaka biloko bongo azolamba kaka bongo ye atie kaka ya pla ya baolia ebamba eh, ba mami ebele bakoma koloba na aza aminu te awa ngangia pena tuti yango ta tiene kaka bongo eh na aza aminu te eh papa jour papa okende place balambelaka ya bien mama etali yo mo maman nelka ye mo awa donc ozala na minu ozala na minu te awa ose retrouver Hein? Ah, pena ko se retrouver. Conseil no pesa hein. Ba maman balamba ka bon po yo bi ah nde cuisine professionnelle evandi awa. Hein, kolamba mwa likolo likolo te quoi. Ya bien wana. Abi eh, professionnel nde ye. Conseil no pesa bato batia ba sosa mai mai wana. Conseil no pesa bango eh, ba mama ba kitsa mitema so ba olambela ba papa biloko. Ah oui euh, c'est comme ça une femme faut ayebaka kolamba na ndenge esengeli kosala biloko ya mai mai oui c'est bien bon ouais, conseil na ngai nakopesa plus na biso ba maman donc mama ntango ozozwa temps ya kolambela papa fo lamba comme il faut eza te kosala ngai mai mai baza na monoko baza non Na biloko wana tout ezalaka pe na ba repercussions surtout plus na foyer papa ye a gouter eloko moko boye pas trop bien make quelque part to epa moninga ne moko sa femme alambi papa a gouter boye o sentir que tala kaka alors mwasi faut kozua temps motema no nionso faut ezalaka na cuisine nde tolobaka tout le temps ko s'occuper na libumu ya papa donc ezalaka mur alors kolambaka mayi mayi bon je sais pas hein, peut-être faute de temps mais sinon mwasi oyo azalaka temps na ye osali cuisine na yo bien et osala ke motema ya papa pe ezozongaka ata akendaki wapi non je dois rentrer chez moi ba servir ye non je dois aller manger à la maison donc c'est comme ça yango bana basi faut ko apprendre kolambaka comme il faut Euh, kande balobi bana basi faut to apprendraka kolamba comme il faut mesi ya baloba euh, je pense yo moko ozomona nde bazoloba yekolaka kolamba euh, mama anelka soki okobwaka pesa mbote ata bato mibale to misato eza malamu mingi ok napesi mbote na nga na baparent na nga papa na campagne maes mama na nga mafela françoise mpo kolambo oyo lelo soki biso tozotenir donc eza grâce ya formation na ye apena biso ke mwasi C'est d'abord la cuisine okoki ozala nani mais la cuisine c'est bon yango nde esalaka ke foyer pe esala nini e tenir papa azalaka nzinga nzinga donc mbote na nga na maitre Guelor Lusamba maitre arobase ezalaka na ye maitre asilaka te mbote na nga na Belpino Christian Chiwe Marcotte na Rosemi Campagni Rose Campagni la famille Campagni mobimba Messi ya baloba Theresia Moke Clarisse Mandiata mon amie donc ya bino yango wana. Merci na ba ndeko nayebi bozalaki wana tellement ebele hein bozalaki wana bolandi emission na biso ya makusa bana mboka ya lelo elongo na maman Anelka ndenge alambeli biso ah ngai ngai batia ngai ngai na poisson oh, batia mwamba eh en tout cas maman Anelka oyo oh, nayebi te hein nayebi bino nyonso bozalaki wana tellement ebele bomoni nde balambeli biso hein tokangaka kaka nde alobaka kanga Eh mwa bic na papier ndenge ezalaka tango bao lamba bongo yo ozo kanga esalaka bien esalaka bien vraiment makasi euh merci na maman Cathy Kapesa hein merci na equipe na yo mobimba ya service traiteur kuna place bozali na isa ba merci na bino euh, merci na RB Shoot oyo asungaki biso na bilili euh, merci na papa Rigiano hein oyo asungaka biso na, na montage quoi merci na yo euh, merci ya papa Jeff euh, merci ya Papa fender bisombolo merci à toi euh, merci hein LM manager personnel merci à toi LM merci oza tellement ebele merci na bino na nde bolandaka biso hein merci à Palmi Mawete hein parmi merci à toi depuis France ba merci na bino nyonso bandeko boza tellement ebele hein boza ebele euh, sous à coiffure merci na yo euh, boza tellement ebele hein Mesha Kabala couturier de luxe euh, merci na bino nyonso À la prochaine. Purchase your tracks today. Katika Pesa TV, Katika Pesa service traiteur chef Katika Pesa na Purchase États-Unis. your tracks today.